Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal family welcome to the channel beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys we'll be reacting to a video titled the best duet from Indonesia uh, the video was suggested by Potato Remy Termakase thank you very much shukran mercy for your kind suggestion the video is by AM official and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado let's get into the video الله اكبر ما شاء الله such a talented little boy ما شاء الله عدنا اليكم مشاهدي الكرام قبل ان نعرض لكم نتائج فرع الحفظ آه، نقدم لكم عرضا قرانيا آه، دائما Indonesian brother and his son partaking in it. وهذه المره مع عرض اندونيسي ما شاء الله معي معي محمد أحسين من أندونيسيا مع والده ما شاء الله عليه نصر الدين سيقدمان هذا العرض رفقة البروفيسور كمال جدة الحقيقة أنا لست مجودا لكن الجماعة أصروا أن يجعلوني بين جبل وجبيل لكنه في الحقيقة جبل وسترون إن شاء الله فيه مقطع انتشر لهذا الولد الصغير بمقام الصبا آية من سورة الصافات إنا كذلك نجزي المحسنين هذه الآية بالذات سنستمع إليها إن شاء الله تعالى من الوالد يقرأ ثم يعيد وراءه ابنه الابن. إن شاء الله هات شو اسمه تفضل ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شاء الله سلام على موسى أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الآن الآن الإبداع الثاني أيها السادة الكرام في سورة مريم اسمعوا إلى المناجات مناجاة سيدنا موسى عليه السلام تفضل هات أقرأ أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Some brothers citation just hits you right in the heart. واذكر في الكتاب موسى إن إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا They're asking him to let the little one recite now. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنه القرآن يا سيدي إنه القرآن الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد <laughs> ما شاء الله ما شاء الله this truly was the best duet um, both the father and mashallah the, the, the son had a beautiful voice in recitation I just want to sit there and, and listen to them recite um, this was really, really amazing. Thank you very much for suggesting it. And I hope you guys found it as amazing as I, as I did. If you did, then don't forget to smash that like button. If you have any other cool uh, videos for me to check out, please put in the comment section below.